klif w Gdyni niestety poprzez obsunięcie się kawałka ziemi całkowicie zablokowany fragment plaży którym kiedyś jakoś można było przejść i musiałem pofatygować się przez kawałek morza buty mokre nie tego się spodziewałem po dzisiejszej wycieczce. Luty 2015 roku. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia. Tak czy owak, prześlicznie.